ska vi göra fruktsallad. Då har vi äppel, melon, jordgubbar, vindruvor, hallon. Och bara... Har vi börjat med melonen? Nej, vi börjar med äpplet. Ja, då börjar vi med... Vänta, vi kanske ska skölja det. Ja, ja, nu ska vi hacka äpplet. Då tar vi här. Jävlar. Okej, vi... Oh fuck det skvätter i mitt huvud. då. Nej. Yes, uh, så nu har vi delat äpplet. Här, eh, då tar vi skålen. Och sen så lägger vi i den. Vad lite, vad mycket. Ja, det Då delar vi melonen här va? Hur fasiken delar man Så! Jag har aldrig delat en melon. Då fortsätter vi. Ja, ah, vänta det var paus. Paus. Nu så ska vi dela vindruvor. Och så länge skalar jag bananen. Ja. Så nu ska vi fortfarande ha på er. För detta tar inte så lång tid. Nej men vänta. Nu ska vi dela banan. Nu ska hon dela bananen. Nu ska jag dela jordgubbarna. Så då börjar vi ta av de här snopparna. Nu ska vi hälla i hallon. stenar. Nu ska vi smula lite kex Vi behöver inte dela. Nu har vi gjort en... Nu har vi gjort typ en sås här. Av, av hallon och eh, yoghurt som vi nu häller på och salladen. Och då ska vi doppa morötter. Nu är vi klara med vår fruktsallad! Yeah. Hej då!